Diyelim ki XYZ hisse senedi 31 liradan işlem görüyor olsun. XYZ hissesinin alım opsiyonu var. Alım opsiyonunun kullanım fiyatı da 35 lira. Kullanım fiyatı 35 lira olan alım opsiyonunun fiyatı 8 lira olsun. XYZ hisse senedinde aynı kullanım fiyatında yani kullanım fiyatı 35 lira olan bir satım opsiyonu var. Bu satım opsiyonu da 12 lira fiyattan işlem görüyor. Bu alım ve satım opsiyonlarının vadesi aynı. Örneğimizde bir de tahvil var. XYZ şirketiyle bağlantısı olmayan bir tahvil bu. Bunun devlet tahvili olduğunu yani risksiz getiri sağlayan bir tahvil olduğunu varsayalım. Bu tahvilde vadede 35 lira değeri ulaşacak, şu anki piyasa fiyatı ise 30 lira. Bu tahvili daha ucuza alabilmenizin sebebi 35 liranın vadede ulaşacağı değer olması. Aradaki fark da sizin faiz kazancınız. Bu rakamlara baktığımızda risk almadan para kazanabilmemizin bir yolu var mı? Bu konuda düşünmeye başlamadan önce put-call paritesi yani satım-alım paritesi üzerinde duralım. Belli bir kullanım fiyatı için bir hisse senedi artı bu hisse senedi üzerine yazılmış bir satım opsiyonunun vadede bu hisse senedi üzerine yazılmış aynı kullanım fiyatına sahip bir alım opsiyonu artı risk içermeyen bir tahville, yani vadede bu kullanım fiyatına ulaşacağı kesin olan bir tahville aynı değere sahip olacağını görmüştük. Bunların her ikisi aynı değere yani aynı geri dönüş bedeline sahip olacağına göre, her halükarda vade gününde ikisinin değeri aynı olmalı. Burada verilen rakamlar bu durumla uyumlu mu bir bakalım. Hisse senedi 31 liradan işlem görüyor, satım opsiyonu 12 liradan işlem görüyor. Sol tarafı toplayalım. Toplam 43 lira. Sağ tarafta alım opsiyonu 8 liradan işlem görüyor, tahvilsi 30 liradan. Bu tarafın toplamı ne etti? O da 38 lira etti. Yani opsiyonun vade gününde her iki tarafın geri ödemesi aynı olacağı halde, alım opsiyonu artı tahvil, hisse artı satım opsiyonuna göre daha ucuz. Dolayısıyla da burada bir arbitraj imkanı var aslında birbirlerine eşit olan iki şeyin arasındaki geçici fiyat tutarsızlığından yararlanma imkanı oluştu. Her zaman ne yapmak isteriz? Ucuz olanı almayı isteriz, pahalı olanı da satmayı. Özellikle de eğer ikisi aynı şeyse. Eğer vadede her ikisinin de geri ödemesi birebir aynı olacaksa. Yani kısacası bunu satmak isteriz. Sonra da alımları yapıp işlemi kapatacağız. Peki bunu satmak ne anlama geliyor? hisse senedini açığa satabilirsiniz. Yani hisse senedini satıyorsunuz ve sonra satım opsiyonunu da açığa satıyorsunuz. Şöyle de düşünebilirsiniz, bir satım opsiyonu yazıyorsunuz. Yani hisseyi ve satım opsiyonunu satıyorsunuz. Bu durumda ne olur? Hisse senedini açığa satıyorsunuz. Hisseyi ödünç aldınız ve sattınız. Sattığınız hisse senedinden elinize 31 lira geçti. Bir de satım opsiyonu yazıyorsunuz. Yazdığınız bu satım opsiyonu için size 12 lira ödüyorlar. Yani toplamda elinize 31 artı 12, 43 lira geçiyor. Şimdi alım opsiyonunu ve tahvili satın alacaksınız. Alım opsiyonunu satın almak için 8 lira harcayacaksınız. Tahvile de 30 lira ödeyeceksiniz. Sonuçta cebinizden toplam 38 lira çıkacak. Ve böylece 5 lira kar edeceksiniz. Bir sonraki videomuzda bu karı bu işlemleri yaptığınız anda elde ettiğinizi ve ileride hisse senedinin fiyatı hangi yönde hareket ederse etsin, etkilerin birbirini götüreceğini ve bu 5 liralık karın cebinizde kalacağını göreceğiz.